Jambo la kwanza ni kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa mashabiki, wanachama na wapenzi wa Young Africans kwa kuitikia kwa wingi kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Nyie wote ni mashuhuda, ndugu zangu waandishi wa habari. Tuna muda mrefu Young Africans tukienda kwenye dabi, basi upande wa wenzetu unakuwa wengi kuliko sisi na hii ni facts kwa sababu vitu hivi vinaonekana, si ndio bwana? Lakini kwenye mchezo wa Jumapili tarehe kumi na sita mashabiki wa Young Africans walikuja kwa wingi Benjamin Mkapa, wakahakikisha wamejaza eneo lao na wakawa na vibe kubwa la kushangilia. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu tulikosa ushindi kwenye mchezo ule lakini sisi kama viongozi tuna kila sababu ya kuwapongeza mashabiki wetu kwa moyo ambao wameuonyesha kuisupport timu yao, na huu moyo ni katika nyakati zote. Nyakati za furaha wamekuwa wakisupport timu yao, wamekuwa wakiwaimba na kuwashangilia wachezaji wao, na hata inapotokea wachezaji wanakuwa na siku mbaya kazini, bado mashabiki na wanachama wetu wamekuwa mstari wa mbele kuwaunga na kuwashangilia wachezaji wao. Dabi ya juzi imekuwa mfano namna ambavyo mashabiki bora wa mpira wanatakiwa wawe. Mnapoteza mchezo wa dabi, lakini kwa pamoja mashabiki wana appreciate kwamba huu ni mchezo wa mpira wa miguu, umejiandaa vizuri zaidi yetu, wamechukua ushindi, tunajiandaa kwa ajili ya michezo inayofuata. Hiyo ndiyo focus ambayo sisi kama viongozi wa Young Africans tunajivunia sana kundi kubwa la mashabiki na wanachama wa Yanga na mfano ambao ameuonyesha kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kwa hiyo niseme asante na niwaambie mashabiki na wanachama wa Young African, kazi bado hatujaimaliza, kazi bado hatujaimaliza. Msimu huu malengo makubwa ambayo tulikuwa nayo ni kubeba mataji ya michuano ambayo tunashiriki, lakini hususan ni kutetea yale ambayo tulitoa kwanza msimu uliopita. Tayari tumechukua ngao, tupo nusu fainali ya kombe la shirikisho la Azam, tunaongoza ligi kuu ya NBC kwa tofauti ya alama tano. Maana yake ni kwamba vile vyakula vizuri vyote ambavyo tulikuwa tunaviandaa msimu huu bado viko juu kwenye meza yetu, vyote tuko navyo vizuri. Kwa hiyo niwaambie wanachama na mashabiki wa Young Africans, kazi bado hatujaimaliza. Tuna jukumu kubwa zito la kushikana na klabu yetu, kushikana na wachezaji wetu na benchi letu la ufundi kuiendea michezo minne ya mwisho ya ligi kuu, kuiendea michezo ya Azam Sport Federation, kombe la Azam. Lakini pia nyote mnafahamu tupo pia hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho la CAF. Kwa hiyo kote huko wachezaji, benchi la ufundi na viongozi wanatutegemea sisi mashabiki, hamasa yetu, sapoti yetu kwenda kuishangilia timu yetu na kuipa support kwa wachezaji wetu. Jambo la pili, uh, tunaondoka kuelekea mchezo wa robo fainali wa kombe la shirikisho la CAF. Ratiba ilipangwa na Young Africans tutacheza na Rivers United ya Nigeria. Robo fainali ni knockout, ni nyumbani na ugenini, ugenini na nyumbani. Michezo ni miwili tu, na sisi kwenye hatua robo fainali tunaanzia ugenini, alafu tunakuja kumalizia nyumbani. Kwa hiyo ningependa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, lakini pia na wanachama na mashabiki wa Young Africans ambao mnafuatilia sasa hivi mubashara mkutano huu, timu yetu ya Young Africans inatarajiwa kuondoka nchini saa kumi na mbili alfajiri ya yani ya kuamkia kesho, yani kumi na mbili alfajiri ya kuamkia kesho. Tumeelewana hapo eh? Tutaondoka saa kumi na mbili alfajiri kwa shirika la ndege la Ethiopia. Ruti ilivyo, tunatoka Dar es Salaam tunakwenda Ethiopia, alafu Ethiopia tunaelekea Lagos. Lagos tutaingia saa sita na nusu mchana. Sasa hapa Lagos sio mji ambao utachezwa mechi, tuelewane vizuri hapa, sio mji ambao utachezwa mechi. Kwa hiyo Young Africans tukiondoka hapa siku ya alfajiri ya kesho, kwa maana ya saa kumi na mbili alfajiri tutafika Lagos na tutalala pale kwa siku moja, kwa maana hii tarehe ishirini tutalala pale Lagos kwa siku moja na tutakuwa tuna training pale session ya siku moja pale Lagos. Kesho yake sasa Eh, saa tatu asubuhi tutaondoka Lagos sasa kwenda katika mji wa huyu ambao ndio utapigwa pambano la Yanga na Rivers United. Kwa hiyo tutakuwa na siku moja kulala Lagos, alafu tutachukua ndege za ndani pale, tutatoka pale Lagos kuelekea kwenye mji wa huyo. Kutoka pale Lagos kwenda huyo ni mwendo wa lisali moja hivi na nusu angani. Kwa hiyo tutafanya hiyo safari. Tunaondoka na idadi ya watu 49 ambao wataondoka Dar es Salaam kuelekea Nigeria. Hawa 49 kupitia kwenye platform zetu za Young Africans kwa maana ya application, website na social platform zetu, tutatoa orodha kamili sasa ya wachezaji ambao ndio watasafiri kuelekea kule, lakini pia tutawaambia viongozi ambao wanasafiri, nani ni mkuu wa msafara kutoka Young Africans, nani mkuu wa msafara kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Tukifika uh, kwenye mji wa Uyo ambao unachezwa mechi itakuwa ni siku ya tarehe 21. Kwa tutakuwa na siku mbili pale za kufanya mazoezi. Mchezo utapigwa siku ya tarehe 23 majira ya saa kumi kamili jioni kwa saa za hapa Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa na siku mbili za mazoezi, alafu siku ya mchezo tarehe 23 kutakuwa na mechi itapigwa saa kumi kamili jioni kwa saa za hapa Tanzania. Sasa hii ni ratiba ya safari na wengi mlikuwa mna hamu ya kujua sasa hali ya kikosi iko vipi baada ya, ya, ya dabi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kutokea kwenye dabi hatujapata ripoti yote ya daktari kwamba kuna mchezaji amepata majeruhi. Wachezaji wote wako fit, wale ambao walishiriki dabi na wale ambao hawakuweza kushiriki dabi, ukimwondoa uh, Butwali Bumsheri ambaye nyote mnafahamu bado anaendelea kwenye recovery session kwenye jeraha lake la goti. Mchezaji wetu Mamadu Dumbia ambaye tulitoa taarifa alisafiri kuelekea Mali kwa ajili ya kushiriki mazishi baba yake amezika salama. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu mara pema peponi. Na Dumbia ataungana na kikosi cha Young Africans siku ya kesho pale Addis Ababa, Ethiopia. Kwa hiyo anatoka Mali, tutakwenda kumpiki pale Ethiopia, alafu tutaunganisha naye kwenda Lagos. Tumekuwa na training session jana kule Avic Town na leo kutakuwa na training session nyingine, kwa maana yake kambi imeresume jana, leo kuna session nyingine kuelekea uh, safari yetu ya siku ya kesho alfajiri. Sasa hapa nina jambo zito la kueleza mashabiki na wanachama wa Young Africans. Tarehe 23 tunakwenda kucheza mchezo mkubwa, mchezo muhimu kwenye historia ya klabu yetu. Ni mchezo mkubwa na muhimu sana kwenye historia ya klabu yetu. Hizi quarter final hizi ni home and away, kama ambavyo sisi Watanzania wote tunaamini, japo sio football iko hivyo, lakini tunaamini kwa asilimia kubwa mpinzani akija Benjamin Mkapa, average ya si kupata matokeo huwa kubwa yani zile asilimia za timu ya Tanzania kushinda Benjamin Mkapa huwa kubwa sana, nafika hata asilimia sabini. Mtu anaamini timu yangu kucheza nyumbani, mimi napata matokeo, lakini football haiko hivyo. Nafikiri wote mnafuatilia mpira, mmeona jana Chelsea amekandwa nje ndani, ndio bwana eh? Madrid kamkanda Chelsea Hispania, kamkanda pia London. Kwa maana yake kwenye football kinaweza katokea chochote, lakini pasenti kubwa za Watanzania huwa tunaamini mechi ikipigwa nyumbani uwezekano wa timu yetu kushinda ni mkubwa sana. Lakini sasa kwenye hii knockout, mtakubaliana na mimi, kama hautacheza vizuri mchezo wa away, mchezo wa nyumbani utakupalia. Iko mifano mingi hapa ya timu za Tanzania ambazo zilienda away zika concede idadi kubwa ya magoli alafu unashindwa kurudi kwenye uwanja wa nyumbani. Hili neno comeback hili neno la kizungu hili rahisi kweli kulitamka, lakini ni gumu kweli kulitekeleza. Yaani umeshapigwa tatu, umepigwa nne, alafu unakuja kwa tunakufanya comeback. Ni neno rahisi kulitamka, lakini ni gumu kweli, ndugu zanguni. Sisi Young Africans hatutamani kufikia comeback ya kusawazisha goli tano hapa, hatutamani hilo jambo. Tunajua kama maofisi tunajiandaa vizuri mchezo wa nyumbani, ndio wenzetu wanajiandaa vizuri zaidi kwenye mchezo wao wa nyumbani na Nigeria, ndugu zanguni, fuatilieni rekodi za Rivers. Wakiwa kwao wale mabwana watu tofauti kabisa, ni timu ngumu, timu tishio. Huyu huyu huyu huyu bingwa wa Afrika huyu Wydad, Wydad Casablanca, bingwa wa Afrika huyu, mtetezi huyu, amemtoa Rivers kwenye CAF Champions League, yote inafahamika, lakini kwenye home and away Wydad alipoteza mchezo pale Nigeria. Kwa maana yake Rivers United wanapokuwa kwao ni timu ngumu, timu tishio kwelikweli. Sasa sisi Young Africans tunataka tukaucheze huu mchezo, kikubwa tukaucheze huu mchezo tukiwaza dakika mia themanini.